αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου. Μέτρα τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου, το καλοκαίρι που λάμπει τα στέρι, με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς. Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου Μέτρα τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά Αν θυμηθείς τον ηρώ σε περιμένω να έρθεις με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι Με φως να αντιθείς, με φως να αντιθείς